Hola, espero que estés bien. Y bueno, acá tenemos unos cables de cobre que les he pelado la punta, aunque creo que también puede funcionar. Y acá están dentro de el hidroxígeno hemos hecho con con soda cáustica, aluminio, botella PET, virutas de cobre, virutas de zinc y de esta manera tenemos los cables Puesto con la puntita adentro, las puntitas adentro de, este frasco que tiene este hidrooxígeno, hidrooxígeno, y de esta manera los cables a través de un efecto de de capilar, un efecto capilar por los capilares de los cables y por los efectos de la gravedad el hidroxígeno que tenemos adentro de nuestro frasco va ingresando a través de los cables y va ahí vemos el líquido esto hace menos de una hora los puse ya vemos en el fondo de este tachito el líquido como ya está cayendo pero ya el agüita, ves que el, recipiente está húmedo. Eso quiere decir que el agüita de adentro del cable y en este también, mirá. Ya está pasando por adentro de ellos. Eso quiere decir que ya acá tengo otro. Bueno, a estos todavía les falta un poquito. estos todavía no sale el líquido porque bueno, estos son más largos. Por los tenemos que dejar y bueno, de esta manera vamos a poder cubrir con, a partir de hidróxidos nuestros cables de cobre sin pelarlos y de esta manera los vamos a poder usar para diferentes dispositivos bueno yo ahora voy a sacar estos este que va a ser para el radiante, este para el magnético y me va a quedar este que ahora lo tengo que estirar bien para que empiece a drenar hacia abajo por el efecto de capilar los capilares de los cables van absorbiendo los hidróxidos así que bueno, ahora me voy a poner guantes y sacar esto con mucha precaución porque esto puede son hidróxidos que tienen soda cáustica y bueno puede ser tóxico así que hay que manipularlo con cuidado te quería mostrar y acá podemos ver acá podemos ver un cable nano recubierto con hidroxígeno nano cobertura por hidróxidos en frío y acá por, otro lado vemos un cable sin nano recubrir sin nano recubrir nano recubierto este cable de cobre nano recubierto por método en frío sin pelar y sin electricidad con el método que vimos de hacer, hacerle pasar por hidróxidos es muy fácil y luego este cable lo vamos a poder usar para dispositivos de energía en los que no vamos a necesitar haberlo pelado en el que vamos a poder utilizar cable y bueno estos cables van a ser más eficientes hay otro método de recubrir cables que es por a través de un cortocircuito o en los mismos reactores dinámicos reactores de plasma de GANS en los que hacemos los materiales, si enchufamos nuestras chapas con estos cables, también se van a nano recubrir con una nanocobertura parecida. Bueno, este otro método es fácil. Y bueno, tardó unas tres semanas más o menos en nano recubrirse, pero bueno, es útil y después vamos a ver otros dispositivos en los que vamos a poder sumergir estos cables en plasma y el líquido no se va a escapar por a través de los cables como nos pasaba en los otros dispositivos. Así que bueno, ahí tenemos los dos, uno sin nano recubrir y el otro nano recubierto. Espero que te guste mucho este video, que lo disfrutes y que lo estés haciendo pronto. Esto nos va a servir para los otros dispositivos que vamos a hacer. Así que, si te sirve, espero que lo estés utilizando que te guste mucho, que lo disfrutes. Hasta luego.